Bienvenido a la meditación de los elementos del tonum letco. Bienvenidos al fuego, al viento, a la tierra y al agua. Bienvenidos todos los elementos. Y de antemano te digo, Gracias por estar en esta meditación del tonum letco para conectarse con los elementos de la naturaleza. Pido que cierres los ojos, que hagas una respiración bien profunda. Y te concentres en los latidos de tu corazón. Que contemples tu corazón. aquí y ahora es lo único que existe. Tu corazón, sus latidos, la contemplación de él. Y ahora vas a imaginar que desde tu corazón desde lo más profundo de tu corazón, se enciende una llama. y te convierte en fuego. Puedes ver que sos fuego. Puedes visualizar que sos fuego. En amarillos, rojos, azules, anaranjados. Sos fuego. y ahora ves que desde adentro de tu corazón contemplas que desde adentro de tu corazón sale un aire muy fuerte muy muy fuerte que te que hace que ese fuego se encienda más. Tu corazón está soplando. Tu corazón está vibrando en la sintonía del viento. Y hace que ese fuego se avive. Hace que ese fuego queme absolutamente todos tus miedos. ese fuego termina siendo apagado por el viento y hace volar las cenizas hasta la tierra donde puedes apoyarte. te conviertes en tierra y repites, soy tierra. Soy firme como la tierra. Me mantengo firme como la tierra. y desde el cielo cae en forma de bendición una lluvia, cae agua. que riega esa tierra para que esa tierra produzca. y así se cumple naturalmente el ciclo de la fluidez, el círculo de estoy fluyendo con el universo. Ahora sí, puedes abrir tus ojos después de hacer una respiración bien profunda. Y ver y sentir en vos la maravillosa energía de los cuatro elementos que te rodea. Hacemos una respiración bien profunda más. Y ahora sí. Podemos decir que estamos conectados con todos los elementos de la naturaleza. Gracias, gracias, gracias por escuchar esta meditación por participar de esta meditación. Gracias. Gracias porque somos uno. Mientras vos te conectás con la naturaleza, también lo estoy haciendo yo.